I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm İspanyol arkadaşla buluşacağım. Birlikte hamburger yapacağız. Ekmeğini, etini falan hep evde hazırlamaya karar verdik. Önce bir kahvaltı yapacağız. Ben e, Madrid birinci aşamaya geçtiğinden beri ilk defa dışarı çıkıyorum. Güzel bir bara gitmeyi planlıyorum. Bu barın bahçesi var ve yoldan geçen insanlarla çok da iç içe olmuyorsunuz. Orada kahvaltı yapacağız. Daha sonra alışverişe gideceğiz. Onunla İspanyolca konuşacağız videolarda. Böylelikle onunla da pratik yapabilirsiniz diye düşündüm. creo que es que se ha quedado una libre, punto, ¿no? O... Te la tengo que limpiar, un segundito. Masa boşaldı ama e, masayı temizlemeden önce bizi tekrar o masaya almayacaklarını söylediler. ¿Qué quieres comer? Hola chicos. Ne yemek istiyorsun? Uh, yumurta. Yumurta. Con pan. Pero no vamos a comer yumurta, es que <laughs> vamos a comer tomate. Yo iba a querer unas tostadas con tomate, por favor, y un café con leche. Yo también, por vale. favor. Eh, en vez de café me gustaría si tenéis este negro. Evet. Gracias. Ben çay istedim bir de işte bu kızarmış ekmek domates falan istedim. Alex de aynısını istedi ama kafeyle istedim. Kafelerde bir masa bulmak çok zor diyor. Çünkü sadece %30'lu kısmı açılıyor ve sadece bahçesi işte böyle terası olan kafeler açıyorlar. Ee, o yüzden de işte buraya gelip sıra bekliyorsunuz. Habla más alto. podemos poner música. <laughs> ¿Tienes hambre? ¿Hmsm? Tengo muchísimo hambre. Porque son las 11. Me he despertado a las 9, pero tenía que esperar a Alejandro. Por eso, tengo mucha hambre. ¿Te ha gustado mi barrio? Sí. Mira, aquí tenemos gente que no usa mascarilla. Chicos, eso es ilegal. yan masada iki tane maske kullanmayan kadından bahsediyor ve maskeyle çıkmak zorunlu arkadaşlar. Niye maske kullanmıyorlar bilmiyorum. Yoksa ceza yiyorsunuz yani. Zorunlu. Ahora vamos a ir a hacer la compra. Yo subo a casa un segundo para coger eh, el carrito. sí, el micro y carrito. Vamos a ir a comprar para hacer unas hamburguesas. Pero ya lo he dicho yo. Necesitamos muchas cosas para ponernos muy gordos. <laughs> Grasa, <laughs> carne, pan, queso, bacon... ¡Ay, queso! No lo he apuntado. Todo lo que sea para hacernos muy gordos. te pasa? ¿Pero por qué? ¿Qué? Vengo grabando. Esa es mi compañera. ¡Hola! ¿Sabe cosas? ¿Te puede coger el carrito? Sí. ¿Quieres algo del mercado? No. ¿Y qué cosas? Estoy haciendo más largo el... zekalı bir hareket yapmadım az önce. <laughs> yani hırkayla kapıyı açıp sonra aynı hırkayla şey pazar arabasını tutmak azıcık ahmakça oldu. Alex, vamos caminando? ¿Por qué no? Park yeri arıyoruz. Buscamos un sitio donde aparcar. alıyorlar. O yüzden böyle sıra oluşuyor. Beklememiz gerekiyor. Necesitamos levadura fresca para poder hacer hamburguesa. Ahora necesitamos cheddar. Ah tenemos que coger el queso. Cheddar peynir istiyorum arkadaşlar. Bir de ekmeği evde yapacağımız için levaduraya ihtiyacımız var mayaya. Ama maya nerede ve ne isimle satılıyor bilmiyorum. börekten başlayacağız. Çünkü mayalı hamur olduğu için onu biraz bekletmemiz lazım. Aynı zamanda kıymayı da aldık. Ee, şimdi onu köfteye göre ayarlayıp onu da biraz buzdolabında dinlenmeye alacağız. También tenemos que fregar. Sí, eh, voy a colocar estos mientras tú estás fregando, ¿vale? Bizim galeta unumuz falan yok. Bu tarife geçiyoruz. Vamos a hacer pan. Para hacer pan ponemos leche y sale pan. Şimdi hamburgerin ekmeğiyle başlayacağız. Ee, ben daha önce fırında pişirilmiş şeylerim var ama Alex... ¿Has cocinado alguna vez? Tamam. Uh, 1, 2, 3, 4, 100 times. <laughs> Tuttu. Yani Alex daha öncesinden hiçbir şey pişirmemiş. O yüzden e, ben ona Ödev vererek ilerleyeceğim. cocinado Vale, pero ¿cuándo has cocinado un pan? Ah, pan nunca. Por eso digo. Hmm. Tariflerin hepsi bilmem kaç mililitre süt, bilmem kaç mililitre su diye geçiyor. No podemos usar esta. Bueno, eso es un mensaje. Aquí eso tampoco tiene. Ben de daha öncesinden hiç hamburger ekmeği yapmadığım için güzel olsun istiyorum ama ölçebilecek hiçbir şeyimiz yok şu anda. Preguntan aparte si podemos usar esto. son 500 y lo hacemos. Ah, 212 mililitros. Eh, pero necesitamos 150. Vale. No, es que eh, creo que 150 hasta aquí. No hasta aquí. Entonces, quita hasta No, son 200, 212 de aquí. Exacto. Entonces, tienes que quitar más que 50. Si 212 es hasta aquí, la mitad que son 106, eh, es hasta aquí 106. 106 es esto. Vale, quita hasta el morado. Podéis medirlo en, eh, en, mi vaso azul, pero hay que lavarlo, tiene agua, está ahí. Sí, lo he pensado, pero... Bueno, vamos pues este Levadura, miel, leche Ee, ¿Y qué más, Dilan? Süt yaşmaya e, bal koyduk şeker yerine ve suyu karıştırdık şimdi. Mayayı erittik. Sonra unu ekleyeceğiz, yağ ekleyeceğiz vesaire vesaire. Yağ almayı unutmuşuz ya. Katı yağ almayı unutmuşuz. 120 gram falan istiyor. Bizde 80 gram falan var. Üzerine biraz sıvı yağ döksek nasıl olur acaba? Bilemedim. joyas más del mundo. Yani o kadar kötü ki arkadaşlar. Şu çürüğü nasıl görmedik? Bu arada baktığımız tariflerin hiçbirinde e, soğan kullanın demiyordu. Şöyle bir şey aldım geçenlerde. Yukaymış adı. Bunu da pişirip size gösterecektim aslında ama bir haftadır falan evde. Bugün pişireceğimiz çok şey var o yüzden pişiremeyiz. Aunque no lo parezca, eso es lo más importante. Porque sin mantequilla pan leche no hay pan y sin pan no hamburguesa. Pues espérate que lo podamos jugar. Baharatlar. Bu benim en sevdiğim kısım. Bir tatlı kaşığı tuz. Buna bakmadım ama büyük ihtimalle öyledir. Pimenton picante. Yani acı kırmızı biber. Eh, ¿Te gusta picante? Pero vamos a poner poco, ¿vale? Birazcık sadece. Pimenton dulce tatlı kırmızı biber. Bu tatlı olduğu için kafamıza göre atabiliriz. Ve sos dosya boya. Echar mucho. Komino. Komino. Komino. Bu kimyon herhalde arkadaşlar. Kimyon. Bir tatlı kaşığı. tomillo yani kekik. Bence bu da harika bir baharat olduğu için kesinlikle eklenmesi gerek. Birazcık daha tuz attım. Madem kafama göre yapacağım niye ölçtüm hiç bilmedim. Puedes mezclarlo y yo voy a seguir con el pan, ¿vale? Tamam. When you feel it's hopeless, when you think that dolu. İçinde yumurta varmış, un varmış. E, ona uğraşmaya gerek yokmuş. O yüzden karamelize edeceğiz sadece. I will take your hand and we'll rise up from ki Alex. O kadar açım ki. Ne diyor? O kadar açım ki Alex. O kadar açım ki. <laughs>